Ya Allah, Ya Tuhanku Ku butuh darimu Tentang semua yang telah terjadi Semoga semua ini Menjadi teguran di hati Untuk semua semoga Allah mengampuni kita Semoga tiada Allah corona Semoga setelah Ramadan tiba Corona hilang dan berakhir sudah Cukuplah semua ini cerita. Semua Boleh, kita dengerin.